что-то погнали. записываем. Вот так вот на канале. Ну, в общем, погнали. А -а -а. Ну давай, короче, не ленись, брату. Если ты не смотришь этот канал, тогда иди нафиг же отсюда. Да, ты не хочешь на мой... Я же знаю, что ты хочешь на мой канал, да. А пусть так. клубника баба, честно говоря, эвч, алкоголь фу, сигареты на хрю, парень посмотри на вот этот же канал, а, сигареты фу, алкоголь ништяк, затяну еще одну, это очень же ништяк. так вот, погнали. Короче, я песню вот так вот на ну, канале. Ну, в общем, погнали. А -а -а. Ну давай, короче, не ленись, брату. Если ты не смотришь этот канал, тогда иди нафиг же отсюда. Как ты хочешь, нам? Я же знаю, что ты хочешь на мой канал, да. А просто так, а, а. Давай-ка попади, брату, если не попадешь. Если попадешь, если не попадешь, попадешь. Если ты говоришь привет, то я говорю папает. Я говорю парет. Салам балем балет. Эуч, клубника бабам. Честно говоря, эуч. Алкоголь фу, сигареты на фу. Парень, посмотри на вот этот же канал, а. Сигаретки фу, алкоголь ништяк. Затяну еще одну. Это очень жестяк. А. Вот так вот, погнали. Короче, записываем. Вот так вот на канале. Ну, в общем, погнали. Ну давай, короче, не ленись, братан. Давай, давай, давай. Если ты не смотришь этот канал, тогда иди нафиг же отсюда. Не да. Ну я думаю, я не так. Знаю, что ты хочешь на мой канал, да. А Попасть так. А, а. Давай-ка попади, брату. Если не попадешь. Попадешь, если не попадешь, ты пойдешь. Попадешь, если не попадешь. Попадешь, если не попадешь, попадешь. Ты говоришь привет, ты говорю папет. Салам. Клубника бам. Эуч. Клубника бам. Честно говоря, эйш, алкоголь, фу, фу сигареты, нахрю. Парень, посмотри на вот этот же канал, а. а. Сигареты, фу, фу. алкоголь, ништяк. Ништяк. Затяну еще одну. Это Рано не залечу.